Señora Presidenta, señorías, en primeiro lugar quero manifestar que para non incurrir en reiteracións innecesarias nin en redundancias eh, fago propias todas as aseveracións feitas dende un, nesta tribuna hai un momentos polo portavoz do grupo parlamentario do, do Bloque Nacionalista. Non? son evidentes e únicamente eu pregúntome se existe algunha fábrica de automóviles no planeta no que na cadea de montaxe entre xa o automóvil feito e saia exactamente igual ao final, non? Sería a productividade cero todo ese proceso de final de, do que é cadea de montaxe, non? Bueno, eu comenzarei por ler algunhas cousiñas. A primeira é eh, unha cita que aínda hai moi pouco tempo foi eh, feita por Michael Roberts, un prestixioso economista británico, de esquerda, sí, pero economista que traballou 30 anos na City como analista económico, que ten enorme prestixio. A cita era de Frédéric Bastiat, que é un economista non moi importante, francés do século XIX. Pero a cita de, de Bastiat é a seguinte, cando o saqueo se convirte nunha forma de vida para un fato de homes que viven xuntos en sociedade, acaban por criar para eles mesmos un sistema legal que o autoriza, o saqueo, e un código moral que o glorifica. Bueno, esa definición da maneira en que funciona o réxime do económico-político do noso contexto e de aquí dentro tamén. Non? Esa é a primeira cita. A segunda cita é unha rememoración histórica que se cadra non ven demasiado mal. Leo, máis ben traduzo simultaneamente. Febreiro de 1953. A República Federal de Alemania, RFA, afúndese baixo o peso das débedas e ameaza con arrastrar o conxunto aos países europeos nese temporal preocupados pola súa propia saúde, os seus acreedores, os acreedores da República Federal de Alemania, entre eles Grecia, naquela, danse de conta e toman boa conta dun fenómeno que únicamente os liberais sorprendeu-nos que a política de devaluación interna, é dicir, da reducción dos salarios, non garante en absoluto a devolución das débedas. Todo o contrario. Reunidos en Londres en o curso dun cumio excepcional, 21 países, do centro do sistema, claro, deciden revisar as súas exixencias para axustalas ás capacidades reales do seu socio, República Federal Alemana, en punto a honrar as súas obligacións, para que poda cumplir as súas obligacións. Resolven demoucar o 60% da débeda nominal acumulada pola República Federal Alemana e concédenlle unha moratoria de cinco anos do 53 ao 58. E, ademais, un aprazamento de 30 anos para o reembolso. Instituen así mesmo unha cláusula de desenvolvemento pola que se autoriza ao país a non consagrar ao servicio da débeda máis dunha vixésima parte dos ingresos das súas exportacións. Europa fai, nese momento, o contrario do que fixera cando o Tratado de Versalles de 1919, remate da Guerra Mundial Primeira, é que provocara toda a catástrofe social, económica e política alemana nos anos 20 e desembocara nos, no resistível ascensión de Arturo Huy en términos de Bertolt Brecht, lo tanto de Adolfo Hitler and Company. Agora faixe o contrario e desa maneira sentense as bases do desenvolvemento da Alemania Occidental da posguerra. Bueno, Agora é o revés. Agora exactamente o revés. Agora aplícase Versalles a toda a Europa do Sur. E os programas de rescate dos países da Europa meridional fracasaron, generando uns pozos sin fondo que supostamente terían que encher os contribuyentes. Nunca foi tan urxente chegar a unha solución global, colectiva e definitiva do problema da débeda e non se entendería que se escamotease un obxectivo así só para garantir a reelección de Angela Merkel como canceler da Alemania reunificada. Nesas condicións, nesas condicións, a idea avanzada por Siriza dunha conferencia europea sobre a débeda conforme ao modelo da conferencia de Londres sobre a débeda alemana do 53 representa, a noso entender, a única solución realista e beneficiosa para todos. Unha resposta global á crise do crédito e á constatación do fracaso das políticas postas por en Europa. Se fago estas, estas citas, isto é dun artigo, na, xa se derá de conta, polo última párrafo leído, que non é completo, de Alexis Tripas, naturalmente. O portavoz, digamos, de Siriza, creo, non? Por que? Porque hai que ir ás orixes da situación que estamos neste Parlamento. Do que acaba de decir o compañeiro Carlos Emerit. De por que levamos un mes nun traballo inútil, absolutamente, perfectamente inútil, un punto de vista parlamentar. Porque a reacción dos poderes establecidos, dos gobernos, apoiados en maiorías, eso sí, da aritmética electoral, Bueno, pois o que fan é absolutamente encastelarse nunhas eh, liñas de actuación que son simplemente marcadas por aqueles poderes que determinan esta barbarie que estamos a padecer actualmente. E cal é a diferencia entre 1953 e eh, 2010, 2011, 2012, 2013 xa? Por que no 53 se fixo aquelo? Ah, primeiro, porque había que reconstruir Europa. Segundo, porque estaba no marco dos acordos de Bretton Woods. Por lo tanto, do novo sistema establecido a nivel internacional con institucións como o Fondo Monetario, cando foi instituído para o que foi. Cando o Fondo Monetario era Fondo Monetario, como decía Castelado de Risco, cando o Risco era alguén, pois isto, cando o Fondo Monetario era alguén, ou como, evidentemente, toda a regulación, toda a regulación do sistema de pagos internacionales establecido para impedir as barbaridades que ocorreron a, par a partir da desautorización de todo ese sistema feita por, por Nixon no 71 cando unilateralmente dinamita o patrón divisa ouro o dólar como patrón divisa ouro para convertirlo nun patrón divisa sin máis que permite todo o que logo foi despois. Bueno, entón a consecuencia que estamos nun sistema no que O único que se fai é decir todo ao servicio do capital financeiro agora, porque daquela había ese contexto, agora é o contexto completamente inverso. Por qué? Porque entre medias, dentro das fraccións do capital, o industrial, o capital productivo, o capital que se invirte na economía real, o comercial, que opera na esfera de circulación, e o capital diñeiro, o capital bancario, o capital financeiro, que circula nos mercados financeiros, a hexemonía Cobrouna, dende comezo dos anos 80, absolutamente ao capital en forma de dinheiro. E someteu incluso ao capital industrial. Eu, por razóns simplemente de idade, por ter estado neste Parlamento durante os decenios dos bueno, 85 ao 2001, lembro-me perfectamente durante o goberno tripartito do 87 e 89, a comisión non permanente que se establecera nesta Cámara para analizar as posibilidades e as perspectivas da reindustrialización de Galicia e onde se fixe unha rolda de comparecencias de todos os grupos empresariais e onde xa os grupos empresariais da capital industrial denunciaban a supeditación cada vez crecente que estaba respecto ao capital bancario pero non calquer grupo, eh? pequeniño a Unión de aos Armadores, os Conserveiros a, as industrias punteiras do, por exemplo, o Complexo Marindustrial Galego E todo iso continuou e resulta que as políticas, en vez de facerse para reverter a situación, o que fixeron foi hipotecalas absolutamente. Entón, aquí estamos nunha situación na que de pouco vale que fagamos enmendas racionais, porque aquí non se está a debater o uso da razón, senón o uso da aritmética do voto predeterminadas as decisións que se van a adoptar ao longo dun aparente debate parlamentar. Podríamos decir que aquí habería dúas, dous comportamentos de voto, non si e non, senón si guana ou green go home. Como ben saben sus cultas señorías é orixe do alcume de gringo para os yanquis en Latinoamérica, especialmente en comenzo en México. E a consecuencia é, é que os parlamentos, e este, en concreto de Galicia, acaban sendo vistos pola ciudadanía. Dun, na forma que vou tamén recurrir a unha cita ou a lectura dun arco de texto para non inventalo eu, porque invento moi mal, e que inventen ellos. Di, non é de extrañar que o conxunto de movimentos previos enderezados a unha votación fiquen sometidos ao operativo de limética parlamentar. Ese binomio en aparencia inocuo enuncia a realidade dinámica existente na casa onde mora a soberanía popular. Por unha banda, os aspectos combinatorios que, como se se tratase un xogo matemático, se fan presentes, igual que se estivésemos a tratar do resultado dun encontro balomá de dúas eleccións que debecesen polo xogo de ataque, o resultado final da dita aritmética habría expresado por dous números, 41-34, por poñermos un caso e, por outra esencia da bandita actividade, basilarmente un simple reconto, unha simple reducción á subordinación da idea ao número, de tal maneira que nesa aritmética parlamentar o pensamento, a razón, a cualidade fican proscritas perante a cantidade. Desa forma, dinamítase a propia noción de verdade que consiste ou debe consistir nunha aseveración cuxa fortaleza é independente do número de persoas que a afirmen. Dicir, no interior dunha xeometría non euclidiana que por un ponto exterior unha recta podense trazar infinitas paralelas é verdade ou non independente do número de persoas que defenden esa idea. Por dicelo con outras palabras, todo consenso non é indicio de verdade. A cidadanía sabe que non valen razóns no Parlamento, senón simplemente en maiorías numéricas. E o que se coñece como rolete parlamentar vai ser ao cabo e ao resto quen ditamine ou quen dinamite as leis que dita institución proclama, porque, en resumo, o parlamentarismo fica reducido á actividade contábil do Estado. Perante esta situación, comprenderase que, ao ser sobexos os argumentos, sono tamén os supostos debates que na Cámara se celebran. Podes así dicir que en grande medida dita actividade ben marcada polas características dun xogo, cuyo resultado é coñecido dende o principio, como se o protagonizase un tafurgo Mississippi. Se cadra, este carácter lúdico, ben dado pola frase que se asigna a esa actividade, xogo parlamentar, certamente, para quen emprega esa frase, a súa actividade debe ser un xogo. Nós defendimos ao longo do proceso de tramitación dos... Si queren, digo o autor, pero é mellor que vayan ás hemerotecas se o busquen. Uh, nos defendimos ao longo de todo este proceso de tramitación conxuntos de enmendas perfectamente razonáveis, que ademais non, moitas responden á lógica do que vostedes pretenden dicir. Por exemplo, salariais, retribucións, non vou insistir. Ingresos non financeiros, porque vostedes incurren nunha contradición absolutamente insuperable. Vostedes demoucan servicios aos cidadáns por falla de ingresos, por austeridade, e neganse a utilizar os resortes legais para aumentar os ingresos. Expliquen eso. Expliquen eso. Pois neganse a aumentar os ingresos porque os ingresos habría que aumentar a costa de quen teñen máis ingresos. E eso non se pode facer porque hai que facer unha redistribución ao revés. Eh? Aquí falouse Robin Hood, pareceme que sí, lembro unha vez, pero un Robin Hood ao revés. Aquí roubase aos probes, o pouco que lles queda, ah, para engordar máis aos ricos. É como botarlles margaridas aos cochos. Tamén se negan ao déficit, un déficit utilizado con racionalidade para unha política macroeconómica anticíclica. E tamén se negan ao control en serio, por exemplo, a establecer, enmenda nosa 30, o control interno por intervención como obligatorio, por exemplo, nos ergas, que non ocurran os escándalos que siguen ocurrindo. Vostedes van a acabar, van a acabar, ou ben, destruindo definitivamente este país e entón cuspirán sobre a súa tumba todas as xeracións vindeiras ao longo da historia ou acabarán efectivamente saindo por piernas porque os cidadáns votarán os deles. Moitas grazas. Polo Grupo Parlamentario dos Socialistas